Hi, uh, welcome back to my channel. So, with Luis Ascension Vlogs. Uh, ngay kanina lang, uh, nagkaroon kami ng uh, biglaang date ng uh, asawa ko. So, um, nagbibiroon pa nga kanina, oh, totoo ba na may pupuntahan tayo? Tapos, ayaw pa kanyang magbihis kanina. So, nung nagpunta kami sa Star Mall. So, yun lang yung pinakamalapit na mall mula rito sa bahay. And, uh, ito na, nakarating na kami doon tapos uh, ah, nagpicture ako ng ilan mga uh, madalas puntahan yung mga nadadaanan. So, after so many months in, kami bago kami nakarating ulit dito dahil sa pandemic then uh, yan Istanbul so nagpicture lang ako ng mga pwedeng uh, i-picture na mga uh, for ano uh, sponsorship ayan baka naman Tom's World yan, DIY. So, bumili ako kanina dyan ng bombilya na gagamitin sa camshin ni Sammy Rizal. Tapos, yan, ah, napadaan din kami sa tindahan ng TV pero wala naman balak muli. Eh, pero yan, Huawei, sa mga gusto bumili, matibay ang Huawei. Ah, maganda mga features. Tapos, yan, Philips uh, Philips appliances. So, iba't iba mga appliances na gawa ng Philips. Okay. And then, uh, Hanabishi. So, ayan, Hanabishi uh, appliances. So, may mga ilang appliances kami na Hanabishi, uh, katulad ng electric pan. Okay. Then, ito, yung, I don't know uh, how to pronounce this, Hapeli. So, uh, actually, ano siya, uh, stove. So, I'm not sure kung ano to, kung gas stove o ano. Then, uh, Jazz Payment Center. So, uh, katabi lang nito ng uh, government center sa Star Mall. So, kung magbabayad ka ng uh, ganyan. Then, Sagu. So, one of the, my favorites so, also yung uh, Sagu. Okay? Then, potato corner. So, parang ano siya, french fries na, pero potato exactly. Actually, french fries eh, potato rin yun. Then, ito first time ko lang nakita to. Uh, dito sa Star Mall na ako first time ko nakita. Uh, no name. Uh, pinasok namin sa to eh, nakita na puro parang mga Korean. Uh, ito, ito Acevedo Panel Optical. Uh, yun, dun sa ano. Yan, dito ko nagpagawa actually ng salamin. Ng salamin ko na ginagamit ngayon. Then, uh, napakain din kami sa KFC. So, ayan. So, ang pinili pa namin dito ay yung zinger, yung napakanghang. So, ayan. So, actually, baliktad. Nabaliktad to me uh, ah, picture na ipakita ko muna yung pagkain bago yung mismong logo. Pero anyway, walang problema doon. So, ayan, nadaanan din namin Jollibee. Although hindi kami kumain dyan kasi uh, ang haba ng pila kanina. So, mas pinili namin KFC. Okay? So, ito. Ayan ah, sa mga gustong ano, magpagupit. So, ayan, cut. Okay. Then, yun what thai, uh, parang ano siya eh, um, massage na ano, Okay, body massage. then yung body massage. Alas magkatabi lang sila. So, uh, then EO Optical so Executive Optical so sa babae babae ito so nasa Tasio Acevedo kung saan ako nagpagawa itong EO maganda rin naman yung servisyo nito then Geo tayo So, Giro tayo may ito yung mga tindahan ng orasan, eh. mga wall clock, eh, momoso So, uh, halo-halo to, may um, karamihan pang galit pang babae. Pinakapumasok ko dito yung asawa ko lang. Then, world balance. So, matindahan ng sapatos. Then, Gongcha uh, although hindi kami hindi pa kami nakakain dito pero na, sa tingin ko pa lang eh masarap na rito then pen shop may mga ilan na akong uh, damit dati na pen shop pero uh, hindi ko na alam kung saan napadpad then bench yan medyo marag ano yan dito ako bumibili ng mga uh, yung pabango ganyan saka ilong damit din Then, one of my favorites, Miriam and Webster Bookstore. So, dito ko makikita yung mga iba kong mga novels, mga lumang libro na very well-known authors. So, hanggang dito na lamang uh, aking uh, share. So, uh, actually, uh, the purpose of this uh, uh, vlog is uh, para maipakita yung mga uh, ilan sa mga pinupuntahan namin sa Star Mall na uh, San Jose del Monte. So, um, aside from that, syempre, um, may konting uh, pagtingin na o pag-asa na baka ang ilan sa mga pinicture ko ay eh, mag uh, sa maging sponsor uh, sa ating um, channel na to. And uh, willing ako na kapag uh, naging, naging sponsor sila i eh, feature ko sila pupuntahan ko sila doon i feature ko yung kanilang uh, brand para sa ating uh, channel so hanggang dito na lamang stay safe always lalo na ngayon panahon pa rin ng pandemic uh, God bless you always so see you soon sa mga sa mga susunod nating videos and God bless you all always. Bye for now.